njo tunakuja moto. Hii ni albumu inahitwa Kafulo ah. Unakumbuka ile siku mle maombi? Nakumbuka. ile ni habari kuchekesha sana sana, lakini wali aliwazani nini kabisa eh? Baba alikuwa na miaka ngapi huko? Kama sio kati alikuwa na alikuwa ah, ananuka mikoe katreve ya kidogo eh, alikuwa ananuka mikoe ule baba alikuwa ananuka mikoe ule baba eh, ni ni kwa pembeni yake iko nanuka mikoyo eh, nikasema Mungu wewe je, ah ile ile hey. Eh. Sakafuza <laughs> Machi wote mbele walikimbiaka. Bot mbio. Maombi mzima ikanuka. Mama yangu eh. Sasa na pale kwingine sasa akaanza ile wimbo ndoa eh. Ushike mkono no. Wewe ukataka kumpelekea mkono hivi eh. eh, akatupa kama mkono. Wewe eh. ah. ameka katrefe, katrefe. Iko ntoro kitanda. Ah. Nene saa ya, ya watu kupitishwa kwa maskini. Wakamwambia yana maskini. Kisa kama gasi iko na eh. samba kwako. Ah, Asiko na samba kwako. Eh, na mimi na mimi sio niambia sina mimi siko maskini. Mtu akataiva kwa miaka kataiva kwa kia samba kwa mtoto aduza. Eh? Eh? Hapana, haiwezekani. Haiwezekani. Eh. Haiwezekani. Sawa. Sawa basi. Sawa. Mm. Okay sana. Sawa.